No al pagament del deute. Exigim a la Unió Europea que bancs i multinacionals paguin, que ningú quedi enrere. Intervenció de les empreses per garantir la planificació racional i democràtica de l'economia. Passem a l'ofensiva i cridem ben fort que no volem uns altres pactes com els de la Moncloa, que només afavoreixen el capital. Thank you.